Ma cosa fa con quell'anese? Ostacco il traffico. Devo dipingere una pa palletta grande. Ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Cinghiale, la <laughs> grande barca. <laughs>